Presim me padurim, Zoti Rama, që të dëgjojmë prej jush dhe pasi t'ju kemi dëgjuar, ju keni rënë dakord që do t'u përgjigjeni pyetjeve. Zoti Kryeminister, fjala është për ju. Jam shumë mirënjohës për mundësinë për t'iu drejtuar kësaj asambleje sot për një çështje thelbësore të së vërtetës dhe drejtësisë, që na kërkon të reflektojmë dhe të veprojmë së bashku. Unë përfaqësoj Shqipërinë, por nuk kam ardhur këtu të flas kryesisht për Shqipërinë, edhe pse Tema e shqetësimit që dua të ndaj me ju lidhet me Shqipërinë si trupi me shpirtin. Megjithatë, ia vlen ta nisim me Shqipërinë, duke qenë se ajo çka do të them ka lidhje me çështjen e marrëdhënies së një vendi me të shkuarën e vet dhe me ndikimin që kjo mund të ketë në zhvillimin e tij në të ardhmen. Po kështu lidhet me raportet midis shteteve në Ballkan e përtej dhe mbi rolin që Europa dhe institucionet europiane luajnë për mënyrën se si i zhvillojmë këto marrëdhënie. Ta kthesh një histori konflikti në një histori bashkëpunimi kërkon jo vetëm guxim prej udhëheqësve, vullnet të mirë mes qytetarëve e besim midis shteteve, por po kështu një besim të bashkëndarë te institucionet ndërkombëtare. Në fakt, Marrëdhëniet tona me njëri-tjetrin ndërmjetësohen nga marrëdhënia jonë me institucionet europiane. E nëse institucione të tilla dështojnë të sigurojnë drejtësi, humbja për të gjithë ne është po aq e madhe sa dëmi që i shkaktohet çdo viktime të vetme të gabimeve të tyre. Dëmi shkon shumë larg përtej shumatores së tragjedive individuale. Është dëm për të gjithë bashkësinë tonë të popujve dhe kombeve. Një goditje ndaj të gjitha përpjekjeve tona për të kthyer një faqe të errët të historisë tonë në mënyrë që të shkruajmë një më të ndritshme. Në qoftë se institucionet dështojnë, kjo goditje mund të jetë fatale. Për ju lufta është një kujtim i largët. Për ne, një plagë që ende dhemb, ndërsa rrekemi ta shërojmë. Dhe sërish, pavarësisht përvojave tona të ndryshme me luftën, nën ombrellën e madhe të këtij institucioni, i cili e përcakton veten si organizata udhëheqëse në kontinent për të drejtat e njeriut, kujtesa historike nuk mund të merret lehtë. Faktet kurrë nuk duhet të cenohen nga lojërat e pushtetit dhe zgjidhjet duhet kaherë t'i qëndrojnë testit të së ardhmes. Në dekadat e fundit, siç e dini, institucionet ndërkombëtare kanë qenë një faktor thelbësor në ndërmjetësimin e konflikteve në Ballkan. Ashtu si të gjitha shtetet e tjera në rajon, Shqipëria vijon të ndërtojë të ardhmen, ndërsa lufton me trashëgiminë e së shkuarës, të zhvillojë institucione demokratike ndërkohë që përndiqet ende nga fantazmat e autoritarizmit. Vijon të ndërtojë marrëdhënie solide me fqinjët e saj përfshi Serbinë, e cila jo shumë kohë më parë konsiderohej armik për vdekje, por tashmë është një partner i rëndësishëm në nismën tonë strategjike të Ballkanit të Hapur. Për ata që Hyjnë në kontakt për herë të parë me rajonin, është e vështirë t'u shpjegosh se pse Europa për ne është më shumë sesa një projekt institucional, është projekt ekzistencial. Asnjëherë më parë historia nuk është treguar e mirë me ne. Kurrë nuk kemi qenë në gjendje të zgjedhim vetë se ku donim të përkisnim. Të tjerët vendosnin për ne. por që në fakt ishte një vrimë e zezë në zemër të Europës. Vetëm tri dekada më parë, ne patëm mundësi të ndryshonim lirisht rrjedhën e fatit tonë e t'i kthenim sytë nga horizonti i Europës. Besimi i Shqipërisë në fatin e saj Europian është spiranca jonë drejt së ardhmes. Pavarësisht se ç'shtrëngatë a mjegull has Europa, shqiptarët në tërësi nuk mund të përfytyrojnë asgjë tjetër përveçse të ndajnë këtë rrugëtim edhe nëse rezulton të jetë rrugëtim i trazuar. Ja pse ne vazhdojmë të ushqejmë shpresë në brezat e rinj, duke e ditur se sa më shumë Një krizë si kjo aktualja godet të gjithë Europën, aq më e lehtë është për forcat e frikës të kërcënojnë burimet e shpresës. Megjithatë, është veçanërisht në momente si këto kur e ardhmja lihet edhe një herë në mëshirë të së shkurë të të së shkuarës dhe politikanë mendjengushtë janë të gatshëm ta shfrytëzojnë të shkuarën për të qetësuar frikrat e qytetarëve të tyre për të ardhmen që çështjet e së vërtetës e drejtësisë ridalin në pah. Është në të tilla momente që besimi në institucionet ndërkombëtare duhet rivënë në vend e duhet forcuar. Është në të tilla momente që shtetet e vogla nuk duhen braktisur në mënyrë që shtetet e mëdha të mos kërcënohen nga rezultati i shumatores së mllefit të mbledhur prej tyre. Në këto tri dekada të gjata, nëse kemi mësuar diçka, është se demokracia është gjithnjë një proces në ndërtim, e jo një ndërtesë e përfunduar, sepse asgjë që nuk arrijmë nuk është e plotë e as nuk është e pakthyeshme dhe asgjë nuk e vërteton këtë argument më mirë sesa agresioni aktual i Rusisë kundër Ukrainës dhe lufta që vijon në Europë vetëm pak orë larg prej këtej. Ai vend po përndiqet edhe një herë nga e shkuara dhe është një tjetër kujtesë e gjallë për ata prej nesh që ende përndiqen nga e shkuara e tyre sesa lehtësisht mund të manipulohet e të shfrytëzohet historia nga forcat e errëta. Në Ballkan ne vijojmë të jemi dhimbshëm të vetëdijshëm për këtë. Nisma jonë e re Ballkani i hapur është një përpjekje për të realizuar së brendshmi aspiratat dhe objektivat. e procesit të ngrirë të Berlinit, pas një vonese, pas një ngurimi, në një mënyrë që pasqyron vullnetin dhe vendosmërinë tonë. është një përpjekje për t'i vënë idealet e integrimit europian në dispozicion të paqes e bashkëpunimit përmes lirisë së lëvizjes së njerëzve, mallrave, kapitaleve, shërbimeve përmes kulturës, arteve e zejeve, përmes nismave të përbashkëta politike, dhe duke bashkuar forcat përballë krizave që janë më të mëdha se ne, përmes rezultateve konkrete që mund t'u dëshmojnë qytetarëve tanë se sa e pakuptimtë është të rrimë pas fantazmave të së shkuarës në një botë ku kufijtë janë gjithnjë e më tepër porozë. Kështu duam ta shohim ne Ballkanin. Jo më një fuçi baruti e Europës, por një model bashkjetese paqësore, jo më një peng të së shkuarës, por shembul se si të ndërtohet një e ardhme e përbashkët. E megjithatë, mënyra se si merremi me të shkuarën është thelbësore që e gjitha kjo të jetë e mundur. E shkuara nuk është një faqe që mund të shuhet e tëra, si e thërrasim këtë të shkuar. Çfarë historish rrëfejmë? Cilat të vërteta zgjedhim të vëmë në dukje? Si mendojmë se jemi e si të tjerët na perceptojnë? Kanë vlerë jo vetëm për të kuptuar se kush jemi, por edhe për të ditur se si të angazhohemi me botën, kë të ndjekim, kë të besojmë, kë të bëjmë mik. Dhe këtu vij tek çështja kryesore që doja të ngrija me ju sot dhe arsyen përse ka rëndësi jo vetëm për ata që janë të prekur drejtpërdrejt, por për të gjithë ne. Për aftësinë e qytetarëve për të ruajtur besimin te politika, te paqja afatgjatë dhe te institucionet ndërkombëtare. Zonja dhe zotërinj, ka kombe në historinë e botës që jetojnë të gjithë jetë, gjatë gjithë jetës së tyre kolektive duke mbrojtur me guxim lirinë e tyre, të rrethuar nga dhuna, gënjeshtrat dhe hipokrizia e një bashkësie ndërkombëtare që qëndron mënjanë e bën sehir ndërkohë që ata torturohen deri në nënshtrim. Ata shpresojnë të rezistojnë për aq kohë sa munden e për aq kohë sa bota të gjejë ndërgjegje. Ky është rasti i kombit ukrainas tani. E ky ishte rasti i kombit të Kosovës disa dekada më parë. Nuk ka dyshim që të gjithë keni vënë re se sa i zellshëm është rezidenti aktual i Kremlinit për të hequr paralele midis Krimesë dhe Kosovës. Nuk është aspak një përpjekje e pamend, edhe pse provat nuk e mbështesin në kurrfarë mënyre këtë spekulim. Nuk ka asnjë paralele midis Kosovës dhe Krimesë, edhe pse ka një të tillë midis Kosovës dhe Ukrainës. E meqë ra fjala, a nuk do të ishte një mrekulli në qoftë se ju këtu në këtë këshill të nderuar të nisnit t'u mësonit edhe të tjera të tjerave organizmave institucionale të politikës ndërkombëtare ta shqiptojnë e ta shkruajnë Kosovën me emrin e vet të vërtetë e zyrtar, Kosova, jo Kosovo, Republika e Kosovës, kurrë nuk është vonë për të bërë gjënë e duhur. E për t'iu kthyer analogjive, ka një analogji edhe më të fortë, midis carit që ulet në fronin e Kremlinit të ditëve tona dhe kasapit që mbante pozicionin e komandantit të përgjithshëm të Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Janë dy kombe me të drejtën për të jetuar të lirë në tokën e tyre, me gjuhën e tyre, me historinë e tyre, me kulturën e tyre, të përndjekur nga të njëjtët demonë të së shkuarës, maskuar si operacione të posaçme ushtarake dhe ka dy tiranë të dëshpëruar, një i vdekur e tjetri që luan me vdekjen, duke iu qepur vizioneve të madhështisë së të shkuarës për të manipuluar vetë qytetarët e vet në një nënshtrim vdekjeprurës. Do t'ju kursej mësimet e historisë, pasi në fund fundit, lloji i historisë që po përmendim këtu, zor se është histori. Është një kujtesë e gjallë tek të gjithë europianët. Të gjithëve ju kujtohet ndikimi shkatërrues i shpërbërjes së Jugosllavisë në fund të luftës së ftohtë, të gjithëve ju kujtohet se si Ballkani Perëndimor, cepi më i varfër e më shpërthyes i Europës luftonte e përpëlitej midis jetës e vdekjes. Të gjithëve ju kujtohet se si dekada tensioni brenda një rajoni të përçarë thellësisht nga etnia, feja, ideologjitë, kulminoi në lindjen e shtatë vendeve të pavarura. Dhe të gjithëve ju kujtohet procesi i brishtë i paqes që vijoi një proces që ashtu siç ngjarjet e fundit në Ukrainë vazhdojnë të na mësojnë çdo ditë do të ishte marrëzi të merrej i mirëqenë. Do t'i përqendroj komentet e mia vetëm në një aspekt të kësaj tragjedie njerëzore, te kapitulli i fundit i shpërbërjes së Jugosllavisë, konflikti humanitar në Kosovë. Dekada represioni të ashpër, të përhapur e të mirë dokumentuar. Një operacion i qëllimtë barbar ushtarak i spastrimit etnik i kryer nga Slobodan Miloseviçi solli si rezultat Zhvendosjen e qindra mijëra civilëve, gjysmë milioni vetëm në Shqipërinë e vogël, mijëra vdiqën. Rreth 20 mijë gra u përdhunuan dhe këto janë të dhëna zyrtare nga organizatat ndërkombëtare. E ndërkohë që flasim, rreth 1600 persona janë ende të zhdukur. Të gjallët Kërkojnë ende të dashurit e tyre. Të vdekurit nuk e kanë gjetur ende paqen e varrit. E gjitha përshkallëzoi për dekada të tëra nën hundën e bashkësisë ndërkombëtare. U deshën vite shtypjeje e privimesh që bota të gjente parimet morale dhe të vepronte në përputhje me to, por ndodhi, falë Zotit ndodhi, në 1999-ën. Britma e sprasme e Kosovës e dëshpërimit nuk mund të shpërfillej më. Beteja e saj për mbijetesë ngjalli keqardhjen botërore dhe valët biblike njerëzore që i iknin kasaphanës, vunë në lëvizje botën demokratike me një reagim të vendosur. Komuniteti ndërkombëtar mori përgjegjësi dhe erdhi në ndihmë. Ndërhyrja e parë e plotë ushtarake e NATO-s në tokën europiane njohu luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që solli si rezultat pavarësinë e vendit pak vite më pas. Drejtësia u vu në vend, dinjiteti u rivendos, mund të niste pajtimi, ose të paktën kështu dukej. Lufta është punë e shëmtuar, është në natyrën e saj që dikush të presupozojë se ka simetri luftëtarësh, e Të presupozojë se të dyja palët kanë shkaktuar dëme. Por lufta në Kosovë nuk ishte një luftë e zakonshme. Ishte një shfaqje e përgjakshme e një diktature ultranacionaliste në kërthizë të Europës. Ishte një tubim i ndërgjegjes Perëndimi demokratik ishte një thirrje e dëshpëruar nga zemra e Europës për të shpaguar integritetin e bashkësisë ndërkombëtare pas dekadash shpërfilljeje të vuajtjes së miliona civilëve në mbarë botën. Dhe Perëndimi u ngrit në lartësinë e sfidës. Bashkësia ndërkombëtare e gjeti ndërgjegjen e vet. Europa gjeti busullën e saj morale. E megjithatë, jo shumë më pas, kjo busull humbi. Humbi pikërisht në këtë ndërtesë. Të njëjtat institucione ndërkombëtare që sollën fundin e luftës në Jugosllavi dhe i dhanë Kosovës të drejtën e lirisë, të paqes, të dinjitetit, presupozuan e hamendësuan sikur s'kishin pasur një të tillë, si ndodhi një gjë e tillë. Do t'ju kursej spekulimet pa interes. Këtu janë faktet. Më pak se një dekadë pas ndërhyrjes së NATO-s në vitin 2008, Carla Del Ponte, ish-kryeprokurore e gjykatës Ndërkombëtare Penale për ish-Jugosllavinë botoi një libër kujtimesh titulluar Zonja Prokurore. Në këtë libër, Del Ponte pretendonte se krime të tmerrshme ishin kryer nga drejtuesit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përfshi mbi të gjitha trafikimin e organeve njerëzore. Libri, natyrshëm, shkaktoi valë tronditjeje në mbarë botën dhe kjo akuzë zuri faqet e para nga Europa në Australi. Pavarësisht faktit Akuzat u mohuan kategorikisht në Kosovë. Pyetja më misterioze e të gjithave ishte çfarë e ndaloi një prokurore të pushtetshme, që punonte me një mandat shumë të fortë, i cili ishte dhënë nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara për të hetuar më tej. Hetimet e saj për çështjen, përfshi edhe në Shqipëri në vitin dy mijë e katër, kishin dalë me rezultate jobindëse. për të thënë më të paktën, po si vazhduan të mbeteshin këto akuza. Edhe njëherë, nuk do të angazhohem në spekulime në përgjigjet, për pyetjet e ngritura në librin me kujtime të Del Pontes. Pa gjeni, ishin kaq interesante sa tërhoqën vëmendjen e njerëzve të Vladimir Vladimiroviç Putinit këtu në këtë këshill. E, një njeri i tillë, që quhej Konstantin Kosaçev, kreu i delegacionit rus në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës, në vitin 2008, paraqiti një mocion për të gjithë paraardhësit tuaj. Listen to the title. Dhe dëgjoni titullin. Trajtim çnjerëzor i njerëzve dhe trafikim i paligjshëm i organeve njerëzore në Kosovë. Kështu e quajnë pushtuesit. Kosovo. Kosaçev himself, an MP. Kosaçevi vetë, një parlamentar që përfaqësonte partinë Rusia e Bashkuar, partia e Putinit për ata që nuk e njohin, u përball më vonë me sanksione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga BE-ja. Natyrisht, jo për ndonjë vepër të mirë. Por, Ndërkohë që ky njeri ra, puna e tij mbeti dhe vazhdoi përmes Këshillit të Evropës, dhe jo vetëm vazhdoi, por u ngrit në një nivel më tej. Mocioni i tij u mor nga ky organizëm i nderuar, i cili bekoi një ekip për të përgatitur një raport që pretendoi se kreu kërkime të pavarura në rajon midis 2008-2010 në emër të këtij organizmi vetë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Diplomatët serbë më vonë u mburrën se si ky raport, ky raport mbështetej gjerësisht te dosjet që ishin paraqitur nga prokurorët serbë për krime lufte, por nuk duhet të spekuloj më tej lidhur me këtë. Ajo çfarë ka rëndësi këtu është se raporti përmendte me emër drejtues të lartë Liberation Army, të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe i akuzonte për kryerjen e krimeve të tmerrshme, përfshi trafikimin e organeve gjatë dhe pas luftës në 1998-1999. Ndërkohë që raporti nuk prodhoi as atëherë e as në kohët më pas. Me qëra fjalla. The Albanian delegation here presented didn't që ta dini. Delegacioni shqiptar atëherë këtu i pranishëm. Nuk e pengoi atë. Edhe megjithëse nuk pati asnjë provë, Autorët, nga ato që autorët pretenduan se kishin përftuar gjatë hetimit, u miratuan në tërësinë e vet dhe fjalë për fjalë me një rezolutë të kësaj asambleje në janar të 2011-s. Jam këtu sot në 2022-shin. Dhe ka një arsye për këtë. Jo sepse unë dhe ne në Shqipëri e zbuluam sot që ky ishte lajmi më i tmerrshëm i rremë i shpërndar përmes vetë duarve, duarve të nderuara të Këshillit të Europës, por sepse pritëm me durim. Derisa Pamë akuzën zyrtare. Së cilës do t'i kthehem më vonë. Kështu që shpresoj të kuptoni seriozitetin e të gjithë kësaj. Më lini ta përsëris. Pretendime tërësisht të pavërtetuara të një ish prokuroreje të përgjithshme në kërkim të shitjeve të mëdha të librit të saj, e dimë se çfarë ndodh me njerëzit që largohen nga detyra dhe që hartojnë kujtimet e tyre, çoi në një mocion i paraqitur nga një parlamentar i Partisë Rusia e Bashkuar që u shndërrua në një raport të Këshillit të Europës. mbështetur në burime tejet të dyshimta, që më pas u shndërrua në një, në një rezolutë të kësaj asambleje parlamentare dhe që çoi më pas në krijimin e dhomave të specializuara të Kosovës për të gjykuar, për të gjykuar personat e dyshuar për trafikim të organeve njerëzore, ndërkohë që luftonin luftën e tyre për liri. Një prej romaneve më të njohura të letërsisë shqiptare, por edhe europiane, Gjenerali i Ushtrisë së Vdekur nga Ismail Kadareja, rrëfen një histori të një përfaqësuesi të shtetit italian që vizitonte një fshat në Shqipërinë e pas luftës në kërkim të trupave të ushtarëve italianë që pretendohej se ishin vrarë gjatë luftës së dytë botërore. Në rastin tonë, realiteti tejkalon fantazinë. Një përfaqësi e një prej institucioneve më të respektuara europiane, Këshillit të Europës, viziton vende të caktuara në fshatrat e thella shqiptare në kërkim të klinikave të specializuar ku presupozohet se ka ndodhur heqja e organeve njerëzore. Raporti përqendrohet, i vendos një theks të veçantë. Dhe dëgjoni këtë, tek një vend specifik mjekësor, një shtëpi e verdhë në Shqipërinë e Veriut, ku janë përqëndruar, ku ishin përqëndruar sipas pretendimeve operacionet, kjo shtëpi që nuk është aspak e verdhë, megjithatë këto janë të gjitha sajesa të kësaj fantazie. Në fakt, nuk është klinikë. Është një ndërtesë guri e zhveshur e një familjeje të varfër shqiptare. Çdokush prej jush mund të shkojë ta vizitojë në çdo kohë. Është një prej të shumtave në këto zona të thella, që janë pak a shumë praktikisht të njëjta. Vetë fshati, që ndodhet në një zonë shumë të largët në veri të Shqipërisë, që aso kohe, dëgjojeni, ishte izoluar nga furnizimi me energji elektrike dhe me ujë të pijshëm, si edhe nga rrugët e asfaltuara, nuk është saktësisht vendi ideal për ndërhyrje të këtij lloj kompleksiteti e sofistikimi si heqja e organeve. Imagjinojeni. Ju kërkoj ndjesë që po ju ftoj në këtë përfytyrim të tmerrshëm, po imagjinojeni të heqësh organe pa energji elektrike, pa ujë dhe pa rrugë transporti. E lëre më pa pajisjet e specializuar e kështu me radhë. Në fakt, fshatarët u pyetën dhe u përgjigjen se kurrë, asnjëherë, jo vetëm që s'kishin parë, po as nuk kishin dëgjuar të tilla gjëra. Por edhe për heshtjen e tyre, fantazitë që u paraqitën këtu përpara të gjithë asamblesë parlamentare, morën një përgjigje. Shkruhet dhe mund ta kontrolloni se u referohen kërcënimeve. Pra, fshatarët ishin kërcënuar nga ushtria çlirimtare e Kosovës, si edhe u ishin gënjyer me gjëra të tilla si dhe e citoj me qasje falas në alkoolit, drogës dhe prostitutave. Prostitutave, pra prostitutat silleshin nga nuk e di se ku në atë fshat të largët për t'i heshtur këta fshatarë, se për alkoolin dhe drogën është e lehtë, duke qenë se ka një supozim në gjithë botën se të gjithë shqiptarët i përdorin. Për fat të keq, ky është, ky nuk është i vetmi vend ku raporti mbështetet në stereotipe të dëmshme në një koktejl shkatërrimtar që përzien injorancën me arrogancën. Në rrethana të zakonshme, ngatërrimi i një fshati tradicional të vogël të varfër shqiptar me një rrugë dritash të kuqe të një kryeqyteti evropianoperëndimor do të bënte për të qeshur. Së paku për të qeshur me naivitetin e atij që e thotë, po kjo nuk është për të qeshur. Nuk është për të qeshur, që të rinj që sakrifikuan jetën e tyre për të çliruar vendin e tyre, etiketohen si anëtarë të një grupi të rrezikshëm mafioz që merret me trafikimin e organeve. Nuk është për të qeshur që shqiptarët, qofshin shqiptarë të Shqipërisë apo të Kosovës, etiketohen sistematikisht si njerëz inferiorë me një besnikëri të mbizhvilluar ndaj fisit dhe me një respekt të pamjaftueshëm ndaj shoqërisë civile dhe institucioneve politike nuk është për të qeshur që vetë raporti pranon se në momente thelbësore hetuesit nuk kishin kontakt të drejtpërdrejtë me burimet e veta, pra çfarë kanë bërë? Kanë bërë thashetheme apo çfarë? Nuk është për të qeshur që ai pranon Në shënime të fund faqeve, ka shënime në fund faqe shumë shumë interesante, që do të kishin bërë xheloze dhe Franz Kafkën, e Dostojevskin, e këdo që ka patur një imagjinatë të gjallë për të hyrë në terret e thellësitë e natyrës njerëzore. Aty thuhet që aty, aty thuhet që disa prej akuzave nuk mund të mbështeteshin, por këto pretendime mbeten aty. Shikoni në Google. Kontrollojeni, do ta shihni. Nuk është për të qeshur. Që thekson se hetuesit punonin me kufizime financiare, kësisoj u mungonin burimet për të kryer një hetim ligjor si duhet. Pra, për çfarë po flasim. Nuk është për të qeshur, që përgjatë gjithë procesit, specialistë e diplomatë aktivë në rajon bënë thirrje për kujdes dhe vetëpërmbajtje. Ishin njësoj si ju, njësoj si paraardhësit tuaj, të ulur këtu, përfaqësues dinjitozë e të nderuar të bashkësisë ndërkombëtare, por dinin më shumë. A nuk është për të qeshur që Bernard Kushne, i cili është edhe mjek, atëherë përfaqësues i dërguar i posaçëm i sekretarit përgjithshëm të kombeve të bashkuara, theksonte në mënyrë të përsëritur, ju lutem, ju lutem, ju lutem, mjaft me këtë, ndaluni. Këto pretendime janë tejet të dyshimta. E megjithatë. Shtëpia e verdhë fantazmë në fakt e gjeti rrugën deri këtu, jo vetëm për të ngërthyer imagjinatën, por gjithashtu edhe rregullat e procedurës e madje edhe seancën e votimit në këtë sallë, që është një sallë reale. nuk është fantazmë. Është shtëpi e kombeve europiane. Është shtëpi e gjithë europianëve. Nga ata që janë BE, duke shkuar dhe tek ata që kanë vetëm E dhe jo B. Por ndërkohë që um, gjenerali i ushtrisë së vdekur i novelës së Kadaresë është krijim i fantazisë, trashëgimia e të cilit është të argëtojë, e t'u mësojë lexuesve lidhur me tmerret e së shkuarës, arritja e fundme e vetë gjeneralit tuaj në kërkim të një ushtrije organesh që nuk ekzistonte, ishte ta kthente në tallje fjalën e vetë të drejtave të njeriut. Në bazë të kësaj dhe pavarësisht mungesës mbresëlënëse të të dhënave lidhur me organet, me trafikun e organeve, u krijuan dhomat e specializuara të Kosovës, që çuan në arrestimin e katër individëve përfshi presidentin e Kosovës në atë kohë, Hashim Thaçi. The vehicle of your imagination. Vetëm për një moment, vini në lëvizje, imagjinatën dhe imagjinoni presidentin, kryeministrin apo udhëheqësin e vendit tuaj që merret nga zyra e tij dhe merret nën mbikëqyrje, vihet nën arrest pa asnjë aktakuzë zyrtare. Dikush përmendi Joe Bidenin. Joe Bideni kish zakonin ta quante George Washingtonin e Kosovës, por në këtë pikë do të ishte më e përshtatshme ta quanim Josef K. Duke qenë se ashtu si personazhi i Kafkës te procesi u arrestua nga një autoritet i largët, i panjohur, pa kuptuar se për çfarë ishte akuzuar. Presidenti Thaçi dha dorëheqjen në mënyrë të hirshme, u largua me dinjitet nga zyra. E vendosi veten në dispozicion të drejtësisë në mënyrë të përsëritur, deklaroi se i besonte drejtësisë ndërkombëtare sepse në fund të fundit për drejtësinë e kish vënë jetën në rrezik. Është ende atje. në Hagë, një Jozef K. i gjallë, ende në burgim, krijuar nga një lajm i rremë, që u përhap si murtajë dhe ndikoi politikën e institucionet ndërkombëtare. Megjithatë, mos më Mos ma merrni për keq, nuk jam këtu të vë në diskutim as dhomat e specializuara të Kosovës e asgjë që lidhet me procesin e rregullt gjyqësor. Jam këtu për të vënë në diskutim burimin. Vetë burimin e infektuar të neveritshëm që krijoi gjithë këtë valë dhe jam këtu të diskutoj faktin që në aktakuzën zyrtare që u paraqit një vit pasi ky njeri, jo një njeri i thjeshtë, por një president në detyrë, u mbajt në burgim. Nuk ka as edhe një fjalë të vetme, as edhe një. That explicitly or implicitly bring që përmend në mënyrë të qartë apo të nënkuptuar çështjen e trafikimit të organeve njerëzore. Është një çështje që nuk ekziston, e kjo është arsye pse jam këtu sot. Kjo është arsye pse nuk isha një vit më parë, vitin para tij apo para tij, sepse kemi pritur me durim të shohim nëse do të dilte diçka, edhe pse e dinim që asgjë nuk mund të dilte. Është një fantazi e pastër. fabricated in Kremlin. E mirë fabrikuar në Kremlin dhe në mënyrë shumë, shumë inteligjente e trafikuar e kontrabanduar në kanalet e politikës ndërkombëtare dhe e sjellë këtu në tempullin e të drejtave të njeriut. Të nderuar parlamentarë, e kuptoj çështjen e simetrisë. Kuptoj rëndësinë e paanshmërisë. Kuptoj nevojën për të hetuar. Është në vetë natyrën e institucioneve si ky, gjithashtu, se gjërat kërkojnë kohë e duhen bërë kërkime të thella, përpara se sa të merret vendim për çdo rast, por vjen një pikë ku vonesat, ngurimet, manovrat e humbasin karakterin e nevojshëm administrativ dhe përftojnë një kuptim të dytë. Një kuptim që çon saktësisht në poshtërimin e atyre që komuniteti ndërkombëtar presupozohet t'u shërbejë. Kjo dëmton vetë bashkësinë ndërkombëtare, jo sepse nuk mund të vazhdojë më të bëjë atë çka ka bërë përherë, por sepse besimi në sistemin ndërkombëtar është thyer. Kur bota kthehet përmbys e viktima bëhet kriminel, gjithçka është e mundur. Zhduket dallimi midis së drejtës dhe të gabuarës, të vërtetës dhe gënjeshtrave. Dhe në momentin që ky dallim shuhet, jemi sërish të kthyer në hapësirën e pushtetit arbitrar. Dhe viktima e parë e këtij shtrembërimi jeni ju. Po, të gjithë ju. Është vetë bashkësia ndërkombëtare. Një lajm i rremë mizor arriti të shndërrohej në një raport që u transformua në një rezolutë, në një përpjekje të admirueshme në fakt për t'i shërbyer së vërtetës e drejtësisë nga kaq shumë njerëz, të cilët u keq orientuan dhe që më në fund minuan të dyja, të vërtetën dhe drejtësinë. Veprimet tuaja një dekadë më parë kanë shkaktuar në mirëbesim një prej dështimeve më monumentale të politikës ndërkombëtare, një shtrembërim i shëmtuar i të drejtave të njeriut dhe dinjitetit njerëzor, pikërisht duke bërë duke vepruar për t'i mbështetur ato të dyja, por nuk jam këtu për të fajësuar paraardhësit tuaj, aspak, jam këtu për ju, gra dhe burra të cilët mund t'i shoh në sy, të cilët i lidh me ndërgjegjen europiane të drejtësisë. Këshillin e Europës, Ekselencën Botërore të Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut. Jam këtu t'ju them që si rrjedhojë e vendimit të shkuar të këtij këshilli, të kësaj asambleje, Bota e drejtësisë u kthye përmbys. Viktimat e krimeve të tmerrshme të luftës u kthyen në kriminelë. Kërkimi për të vërtetën u kthye në një përsëritje të pafundme gënjeshtrash. Të rinjtë, një i ri luftëtar, u shndërrua në një kre të një bande mafioze. Një udhëheqës i zgjedhur që ndërtonte paqen u shndërrua në një kriminel lufte. Lufta heroike e njerëzve të zakonshëm që u mblodhën rreth flamurit e ushtrisë së tyre çlirimtare u shndërrua në një histori të tmerrshme të trafikimit të organeve. U mënjanua edhe një herë nga hipokrizia ndërkombëtare. Por mos u gaboni, nuk jam këtu që të bëj, të lutem për Kosovën. E vërteta e Kosovës njihet për të gjithë, është e njohur për të gjithë ata që kanë sy për të parë, për të gjithë ata që kanë vesh për të dëgjuar, për të gjithë ata të cilët e kanë zemrën në vendin e duhur. Pa Këtë të vërtetë, bashkësia ndërkombëtare do të vazhdonte të rrinte mënjanë, siç kishte bërë për dekada, ndërkohë që populli i Kosovës kalonte përmes një aparteidi brutal, dhe më në fund ndërhyn sepse e vërteta ishte në anë të Kosovës. Kosova ka paraqitur kërkesën për t'u bashkuar me Këshillin e Europës, për t'u bërë anëtare e saj. Është afërmendsh që Shqipëria e mbështet këtë kërkesë pa rezerva. E ju bëjmë thirrje që dhe ju të bëni të njëjtën gjë. Është afërmendsh që Serbia duhet ta njohë Kosovën si një shtet fqinj të lirë, demokratik e të pavarur. Por nëse ky hap i madh për Serbinë mund të kërkojë kohë, pranimi i Kosovës si anëtare me të drejta të barabarta e Këshillit të Europës nuk duhet të kërkojë më kohë. Thjesht bëjeni. Bëjeni tani dhe bëjeni për të gjithë ne. Për Europën. Jo vet, jo për Kosovën. Për Europën që përballet së bashku me një luftë të shëmtuar dhe nëse doni një opinion të dytë, dëgjoni ukrainasit. Ukraina Kremlini dhe Moska tanimë ka nisur të thotë se ka trafikim, veprimtari të trafikimit të organeve njerëzore nga neonazistët në Donbas. Kështu që jeni të përgatitur për këtë. Me pranimin e Kosovës, në këtë familje të madhe tonën do të kontribuojmë për paqen dhe pajtimin në rajon. Do të konsolidojmë të drejtat e njeriut e të pakicave në Kosovë, do të mbështesim reformën në drejtësi dhe ndërtimin e institucioneve në demokracinë më të re të Europës, e do të ndihmojmë shoqërinë kosovare të mbajë qeverinë në kontroll. Nuk kam aspak dyshim që Kosova do të vazhdojë të shënojë përparime në të gjitha këto fronte. Ajo çfarë më solli këtu Është shqetësimi për demokracinë e Kosovës që pavarësisht moshës së saj të re, pavarësisht krizës aktuale, do t'ia dalë, do të ecë mirë. Është besimi i fortë i shqiptarëve në institucione si ky, që është tronditur me vendimin tuaj, me atë vendim. Kur e vërteta e një kombi të tërë shtrembrohet në mënyrë kaq të frikshme, Lutja e vetme që na vjen është për hir të Zotit mos i lini gabimet e mëparshme tragjike të shndërrohen në mëkatin tuaj të pafalshëm, jam këtu për ju, jam këtu për të gjithë ne, jam këtu si europian, në tempullin europian të besimit në të drejtat ndërkombëtare të njeriut, e ashtu si Shën Ndou, përfundoi duke u predikuar peshqve, sepse njerëzit kishin humbur besimin. Shpresoj që gabime tragjike si ky, që ka bërë kjo asamble me çlirimtarët, nuk do të na kthejnë të gjithëve në heretikë. Jam këtu për t'u përgjëruar që t'i shpëtoni fytyrën të drejtave të njeriut në Europë, të mbroni integritetin tuaj. T'u dëshmoni të gjithë njerëzve të shtypur në botë e të gjitha viktimave të shkeljeve të drejtave të njeriut që ata mund të rezistojnë pa frikë, pa frikën se qëndresa e tyre e ligjshme një ditë do të bëhet krim, që viktimat nuk do të akuzohen si kriminelë, që bashkësia ndërkombëtare nuk do t'u vijë në ndihmë vetëm për t'u kthyer sërish kurrizin më pas. që nuk do të degradojë, që nuk do të degradojë e të poshtërojë me akuza kaq të tmerrshme, ata njerëz dinjitetin e të cilëve presupozohej të vinte në vend. Ju bëj thirrje që të rrëzoni akuzat kundër Kosovës, ju bëj thirrje të pranoni kërkesën e Shqipërisë për miratimin e një rezolute që kërkon një raport vijues lidhur me akuzat e paprovuara të turpshme të trafikimit të organeve nga anëtarët e ushtrisë heroike çlirimtare të Kosovës, një krim që nuk është kryer dhe kurrë nuk duhej t'i ishte atribuar. Por më lini ta përmbyll duke përsëritur këtë. Kjo nuk është as për hir të Kosovës e as për hir të Shqipërisë që ju duhet ta miratoni këtë rezolutë. Është për nderin tuaj dhe besueshmërinë tuaj. Bota është mjaftueshëm keq në gjendjen që është. Të drejtat e njeriut janë në rrezik gjithkund. Duhen luftëtarë që të luftojnë për to, por nuk mund të ketë luftëtarë nëse nuk ka besim. Dhe gjithçka ka të bëjë me besimin. Zoti ju bekoftë ju të gjithëve, Zoti e bekoftë Këshillin e Europës. Faleminderit shumë. I deeply regret that in his impressive speech he distorted Kam keqardhjen e thellë që në fjalimin e tij mbresëlënës ai shtrembëroi dhe keqpërfaqësoi thelbin e raportit dhe të rezolutës. Kjo është kundër të gjithëve ne. Kjo nuk është një çështje në duart tona, është në dorën e gjyqësorit dhe ne e respektojmë Gjyqësorin. Faleminderit, faleminderit shumë. Nuk e konsideroj këtë si një pikë të të pra, programit, por është si një koment. Në fakt, ne po flasim vërtet për rezolutën e kësaj asambleje. Koha na ka mbaruar, por do doja sidoqoftë t'ua jepja fjalën përfaqësuesve të grupeve politike për të bërë pyetje dhe do t'i kërkoja kryeministrit që të flasë sa më shkurt të jetë e mundur duke qenë se kemi shpenzuar kohën që kishim në dispozicion. Faleminderit zoti president. Duke konsideruar akuzat e pashembullta ndaj anëtarëve të kësaj asembleje, duhet të lëmë pak kohë për t'i konsideruar këto në vend që të hamë kohën e kësaj asembleje duke na lejuar kohë të gjithëve ne që t'u përgjigjemi këtyre akuzave. Falemderit, por do të na duhet që të merremi me to brenda programit tonë. I kemi caktuar një orë kësaj ndërhyrjeje të kryeministrit Rama dhe ai ka pranuar faktin që t'u përgjigjet pyetjeve. Kështu që Përfaqësuesit e grupeve mund të bëjnë pyetje dhe i kërkova edhe kryeministrit që të flasë sa më shkurt të jetë e mundur. Në qoftë se është i njëjti koment e më është i pranuar ndërkohë që në qoftë se keni një pikë tjetër për të ngritur mund ta ngrini. Zoti president, Aktualisht, ajo çfarë u tha, shtrembronte realitetin, vërtetësinë. Keni dy ish kryetarë të komitetit që folën për këtë gjë dhe aktuali thotë të njëjtën gjë dhe në fakt kërkesa nga kolegja ime ishte e drejtë. Në fakt, Ajo çfarë dua të them është që ne votojmë për propozimin e zonjës Eva Sotja. Nuk do të votojmë tani. Duhet të respektojmë në fakt rendin e ditës sepse kjo është procedura jonë. Tashmë dua t'ia jap fjalën zotit Frank Schwein në emër të grupit të socialistëve, demokratëve dhe të gjelbërve. Ai është nga Gjermania, Frank. Fjala është për ju. I nderuar zoti president, i nderuar zoti kryeministër. Në fakt kam 10 vjet këtu, po kam mbetur pa fjalë për të thënë të vërtetën, sepse nuk është e mundur që ju të flisni për kaq shumë kohë dhe pastaj të mos na jepni mundësinë të bëjmë një debat sepse ju i njihni rregullat. Kështu që me gjithë respektin, kjo është problematike. Megjithatë, Për ne nuk është problem që të zhvillojmë një debat, ju ftojmë që të vini sërish, në qoftë edhe në komitete dhe ta diskutojmë temën, por mendoj që nuk është ky forumi i duhur dhe nuk është mënyra e duhur për ta bërë një gjë të tillë kështu. Nuk e di se çfarë duhet të pyes, se çfarë duhet të diskutoj, dua të pyes lidhur me gjyqësorin në Shqipëri, që respektoj shumë, dua të pyes që ju nuk keni shumë gjyqtarë tani. Në luftën tuar kundër korrupsionit. Nuk e di, dua t'ju pyes në qoftë se do të vini në Reykjavik sepse kemi një samit në maj të vitit tjetër. Këto janë pyetjet e mia, por nuk e di tashmë nëse është forumi për ta bërë një gjë të tillë. Dhe sërish, në qoftë se doni të flisni për raporte si çdo kre tjetër i shtetit dhe i qeverive, Sigurisht, jemi të gatshëm ta bëjmë një gjë të tillë. Kthehuni sa më shpejt të jetë e mundur dhe le ta diskutojmë një gjë të tillë. Faleminderit shumë. Përpara sesa të përgjigjeni zoti kryeministër do të marr edhe një pyetje tjetër në mënyrë që t'i kombinojmë pastaj përgjigjet në fund. Zonja Kovaç nga Serbia, ajo flet në emër të partive popullore europiane. I shquar kryetar, i nderuar kryeministër në emër të grupit të PPE-së, jam e tronditur. Kjo ishte mungesë respekti ndaj kësaj organizate. Raporti që ju përmendët ishte një raport jo nga delegacioni serb apo rus, është një raport i kësaj organizate dhe ju treguat një mungesë mirëfillt respekti. Është miratuar nga shumica dërrmuese. Ndjesë kolegë, e di që ramë dakord në grupin e PPE-së që do t'ju pyesja për nismën e Ballkanit të Hapur, por është e pamundur pas fjalës suaj prej një ore duke mos folu për Shqipërinë dhe vlerat e Këshillit të Evropës, por për diçka tjetër. Në fakt kam këtu 15 vjet dhe kurrë nuk e kam përjetuar diçka të tillë. Faleminderit shumë. Hasim Molla nga Azerbajxhani Flet në emër të konservatorëve europianë, fjala është për ju. Mirë se erdhët në Këshillin e Europës, zoti kryeministër. Pyetja ime lidhet me çështjet e sigurisë. Vetëm së fundi, ju morët pjesë në një ceremoni përuruese për ndërlidhjen e tubacionit të gazit midis Greqisë dhe Bullgarisë. A e ndryshon kjo sigurinë e sigurisë energjetike në Evropën Juglindore dhe cili është cili është opinioni juaj për të? Ndërkohë që së dyti doja një informacion lidhur me sulmin kibernetik ndaj Shqipërisë, e gjithashtu edhe aktivitete të cilat mund të jenë bërë nga grupe islamike. A keni pasur, a keni marrë mbështetjen e aleatëve tuaj të NATO-s për këtë situatë të rrezikshme? Faleminderit, ndërkohë, jap fjalën tashmë zotit Bulai nga Rumania, i cili flet për në emër të aleancës së demokratëve dhe liberalëve në Europë. Faleminderit. Zoti kryetar mirë se vini, zoti kryeministër. Vizita juaj këtu është historike. Pjesa e parë e fjalës suaj shfaqi një udhëheqës vizionar në çështje ndërkombëtare, por pati një asimetri midis gjithë këtyre ambicieve të mëdha dhe shfaqjes së një politikani që u friket fantazmave të së shkuarës dhe kjo është për t'u ardhur keq. Dhe duhet thënë që kjo asamble nuk është prokuroria, le të presim përgjigjen e prokurorisë në Hagë për t'u përgjigjur pyetjeve tuaja. Kam shumë pyetje për ju, kam tri pyetje vijuese dhe më pas një deklaratë. Pse të synohet për një mini Schengen, që është nisma e Ballkanit të Hapur, sepse ne mund të ndihmojmë të gjithëve që të synoni për një Schengen më të madh. Dhe tjetër, cili është roli që mund të luajë Shqipëria si model në integrimin e mëtejshëm në Ballkanit Perëndimor, duke pasur parasysh stabilitetin tuaj, stabilitetin e vendit tuaj dhe Jam natyrisht mjaft i mbresuar sa shumë keni marrë anën e Kosovës në këtë asamble, që ka një lloj legjitimiteti, por nga ana tjetër, zoti kryeministër i minoni në shtëpi duke mbështetur nismën e Ballkanit të Hapur që kritikohet shumë nga Kosova dhe që izolon atë. Pra dua një përgjigje të sinqertë nga ju për pyetjet e mia. Më pas jemi të gatshëm të diskutojmë edhe të debatojmë. Zonja Nina Kasimati nga rajoni që flet për grupin e Europianëve të Majtë të Bashkuar dhe më pas zoti kryeministër do t'ju kërkoj që ju të reagoni ndaj këtyre kontributeve. Faleminderit shumë zoti president. Mirë se erdhët në asamblenë tonë kryeministri Rama. Edhe pse në këtë mënyrë të patakt. Jeni mjaft i vetëdijshëm se ne jemi tejet të vendosur që të ndihmojmë Shqipërinë dhe partnerët e tjerë Ballkanit Perëndimor që të përmbushin kushtet për anëtarësimin në BE, procesin. A mendoni se aderimi i Shqipërisë me vlerat europiane që kërkon ky proces do të ishte e pajtueshme me politikën e sinergjisë me aktorë si Turqia që në fakt minon të drejtat e njeriut dhe në fakt ngjall ora ngjall retorikën time, nëse e kuptuan vërtet atë për të cilën po flisja. Kështu që ju sugjeroj të gjithë atyre dhe të gjithëve atyre që ndihen si ata ta lexojnë, e ta lexojnë sërish e sërish sepse do të gjejnë aty shumë qartësisht se pse jam këtu dhe se sa shumë e respektoj këtë institucion. Megjithatë, besoj fort se një prej virtyteve të institucioneve demokratike është të jetë i përulur kur sheh nga vetja se ekziston dyshimi për trafikim të organeve njerëzore, sigurisht që do të votoja, siç bënë ata, dhe do të bëja të njëjtin gabim që bënë ata. Por jemi njëmbëdhjetë vjet më pas, ku janë organet që u trafikuan? Nuk ka. Pra, nuk është e patakt, zonjë, të thërrasësh këtu e t'u kërkosh të gjithëve ju të ndihmojnë institucionet ndërkombëtare e politikën ndërkombëtare të vërë në vend besueshmërinë e vet e të rivendosë të vërë në vend besimin e njerëzve tek ta. Nuk është e patakt. që të ndash me ju thjesht fakte dhe mund ta imagjinoj e mund ta kuptoj, por në fakt i vetmi person që do të kuptoja nga ajo çfarë dëgjoja, dëgjova është kolegja serbe. Ajo është e tronditur, natyrisht. Për Serbinë do të duhet kohë. Do të duhet më shumë kohë se për këdo tjetër. që ta përthithë e të jetojë me këtë dhe më së fundi të bëjë njohjen e Kosovës dhe të ndërtojë së bashku me Kosovën një të ardhme të përbashkët në paqe. Por më lini t'ju them, nuk erdha këtu për t'i munguar respekt Serbisë. Ka shumë njerëz në Shqipëri e në Kosovë që mendojnë se unë jam agjent serb. Kështu që Jam krenar. Jam krenar që i shërbej së vërtetës. Kur e vërteta ime është e mirë për Serbinë, në rregull, kur nuk është e mirë, është po prap mirë. Unë pretendoj se jap të vërtetën e kombit tim që e përfaqësoj me krenari. Dhe vëreni vendin, vëre vendin, vërin veten tuaj në vendin e çdo parlamentari shqiptar, në vendin e çdo të zgjedhurit shqiptar, në vendin e çdo studenti të ri jashtë. Që haset me Këtë paragjykim të ngritur mbi lajme të rreme që shqiptarët edhe kur luftojnë për t'u çliruar nga armiqtë e tyre, trafikojnë organe njerëzore. Dhe më lini t'ju them, një koleg i juaji, jo anëtar, e vrasin besimin në të vërtetën dhe institucionet stereotipet. Kështu që më vjen shumë keq. Unë nuk tërheq asnjë fjalë nga ajo çfarë thashë. Nëse doni të zhvilloni një debat, do të jem i lumtur të kthehem për një debat dhe ju duhet të zhvilloni një debat për këtë. Dhe është përmes debatit që mund të gjeni të vërtetën. Faleminderit shumë, më duhet t'u përgjigjem pyetjeve tani, sepse kishte... Shumë, kishte disa njerëz. Jo, kishte disa njerëz, ju lutem, nuk duhet t'ju vijë keq për mua, duhet t'ju vijë keq. Jo, do të merrni fjalën. Jo, më duhet t'u përgjigjem pyetjeve sepse në qoftë se ngrihen dhe flasin për procedurë dhe pastaj e bëjnë si në parlamentin shqiptar ku flasin e japin opinione, unë duhet t'i jap opinionet e mia. Unë mund t'ju shpjegoj uh, procedurën. Unë dua që të përgjigjeni shkurtimisht te pyetjet se dua të jap edhe të djathtës hapësirë për të bërë pyetje, sepse na ka mbaruar koha, po na mbaron koha, kështu që shtoni përgjigjet, por ju lutem bëjeni sa më të shkurtra të jetë e mundur në mënyrë që t'u jap fjalën disa anëtarëve të tjerë dhe në mënyrë që të përfundojmë debatin. Keni fjalën tashmë zot kryeministër. I was I finished with my with my uh, rebuttal. E përmbylla me përgjigjen ndaj të gjitha zonjave e zotrinjve dhe doja të vijoja me pyetje dhe do t'i kthehem zonjës. Nuk e di nga vjen sepse nuk u prezantua nga Greqia. Ha, tani është e kuptueshme pse është e shqetësuar. Tashmë është e kuptueshme pse ishit e shqetësuar për marrëdhënien tonë me Turqinë, por Turqia ashtu siç Greqia, ashtu siç Italia Të trija janë njësoj dhe në politikën tonë të jashtme përcaktohen si partnerë strategjikë. Kështu që nuk e kuptova në të vërtetë pyetjen tuaj kur vjen fjala për Shqipërinë. E kuptoj kur vjen fjala për Greqinë. Ju keni problemet tuaja me Turqinë, shpresoj që t'i zgjidhni ato përmes dialogut e përmes drejtësisë ndërkombëtare. Po kur bëhet fjalë për ne, ne nuk krahasojmë dhe nuk zgjedhim midis partnerëve tanë strategjikë e miqve, sepse kemi mësuar nga e shkuara jonë se fqinjët Janë aty për të qëndruar për gjithmonë, nuk do të shkojnë askund tjetër. Dhe gjyshja ime që ishte një grua tejet e mençur, si të gjitha gjyshet, më thoshte fqinji i lumtur është shtëpi e lumtur. Dhe e kundërta është e qartë. pa Turqinë kriza e refugjatëve e 2015-ës, do të ishte kthyer në një krizë apokaliptike, apokaliptike për vendet më të forta të Europës, më të fuqishme të Europës. Ishte Turqia që në fakt qëndroi në portat e Europës dhe bëri atë çfarë bëri. Për ta përmbyllur me këtë, duhet të shtoj se unë kam nderin të njoh e privilegjin të konsideroj veten si mik të të dyve, presidentit Erdogan dhe kryeministrit Mitsotakis. Mendoj se janë njerëzit më të mirë në vendin e duhur për ta zgjidhur këtë gjë. Ashtu siç do të thoshte Charles De Goli, burri me burrin dhe këtë dëshiroj unë për më të mirën e Turqisë dhe më të mirën e Greqisë, sepse as Greqia nuk do të ikë, as Turqia nuk do të ikë. Nina do ta marr komentin tënd më vonë. Unë mendova që vetëm parlamenti shqiptar i ka këto lloj probleme, kështu që më duket vetja si në shtëpi. Ndjesë zotri, po do t'ju kërkoja edhe të flisni shkurtimisht sepse anëtarët tanë kanë vetëm 30 sekonda. Po bëj më të mirën për të respektuar dhe për të nderuar këtë asamble e për t'ju përgjigjur gjithkujt. Nëse doni, mund të ndalem këtu, sepse unë e përfundova punën time këtu. Erdha Bëra atë për të cilën erdha të bëj, por në momentin që më pyetën, dua t'u përgjigjem. Mikut tjetër, nuk e di se nga ishte, që pyeti pse na duhet Ballkani i hapur, ndërkohë që kemi procesin e Berlinit. I them që ato nuk e përjashtojnë njëri-tjetrin. Ballkani i hapur nuk do të ekzistonte pa procesin e Berlinit dhe procesi i Berlinit nuk mund të zbatohet pa Ballkanin e hapur. Dhe sa për ta ditur, në këtë pikë kam të njëjtin mendim me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe nuk kam të njëjtin mendim me kryeministrin kosovar zotin Albin Kurti. Kështu funksionon. Ka të bëjë me bindjet dhe me të vërtetën, nuk ka të bëjë me ngjyrat dhe me skuadrat. Sa i përket të qenit model nuk e kuptova ku e kishe fjalën. Cili është modeli i Shqipërisë? Modeli i Shqipërisë janë mendjet e ndritura shqiptare të rilindjes sonë e të gjithë shqiptarët. që punojnë fort në Shqipëri e në mbarë Europën, të cilët nuk e meritojnë stigmën dhe stereotipin që përsëritet kaq lehtësisht kur vjen fjala për Shqipërinë e shqiptarët, për shkak të një 0.0 diçka prej tyre që bën merren me gjëra të tjera. Nuk duam të bëhemi dikush tjetër, nuk duam të jemi dikush tjetër. Jemi shumë krenarë që jemi shqiptarë dhe jemi shumë shumë të prirur të bëjmë gjithçka mundemi në mënyrë që fëmijët tanë të jenë krenarë për ne. Sa i takon pyetjes Të sulmit kibernetik, po. Ishte një sulm kibernetik i organizuar e sponsorizuar nga Republika Islamike e Iranit, mbështetur jo në atë çka ne mendojmë, po mbështetur në ekspertizë dhe në një hetim të thelluar e tërësor nga agjencitë më të mira nga ekipi i inteligjencës kundër kërcënimeve i Microsoftit dhe agjenci të tjera amerikane e europiane, kështu që ky konkluzion është bërë mbështetur në fakte. Dhe për ta përmbyllur, duhet t'ju them se kurrë e në asnjë mënyrë Nuk do të guxoja të vija këtu apo të shkoja kudo tjetër e të flisja me hamendësime apo me fantazi. Ju fola nga podiumi bazuar në fakte dhe do të dëshiroja shumë që ju ta ndreqnit, që ky gabim tragjik që u bë në atë kohë, në mirëbesim, pa asnjë dyshim në mirëbesim, nuk akuzova askënd për konspiracion, por që u bë në mirëbesim të mos shndërrohet në mëkatin e gjithhershëm të pafalshëm të Këshillit të Europës. Faleminderit, zoti kryeministër, do të marr edhe tri pyetje të tjera, dhe më pas Do të keni edhe pak minuta për t'u përgjigjur dhe pastaj do ta përmbyll debatin sepse po na mbaron koha. Kemi pyetjet që do të bëhen tashmë nga kolegët. Ata mund të prezantohen emër, mbiemër dhe vendin nga vijnë, siç u bë dhe me pyetjet e mëparshme. Aleksey Goncharenko nga Ukraina. 30 sekonda Aleksey. Faleminderit, faleminderit shumë zoti president. Kryeministër, së pari shoh shumë emocione këtu në këtë sallë. Tani dua që të gjithë të qetësohemi. Mendoj që është shumë e rëndësishme për ne si botë e lirë që të jemi të bashkuar e të mos uh, argumentojmë me njëri-tjetrin. Dua po kështu të falënderoj uh, Shqipërinë për mbështetjen për Ukrainën edhe në Kombet e Bashkuara. Dhe në fakt vuajmë nga i njëjti kërcënim. Ne vuajmë nga i njëjti kërcënim në Odesa nga kamikazë iranianë, ju nga sulmi kibernetik iranian. Çfarë duhet bërë me sistemin e sigurisë botëror? Kombet e Bashkuara nuk funksionojnë dhe a duhet të përjashtohet Rusia nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara? Faleminderit. Faleminderit Aleksei. Tashmë jap fjalën zotit Corlățean nga Rumania. 30 sekonda. Kryeministër, Asnjë ndryshim nga qëndrimi mbështetës i vendit tim për anëtarësimin në BE të Shqipërisë mbështetur në kritere, por ka një pyetje, diskutime dypalëshe që ne kemi pasur gjatë viteve për një çështje specifike dhe së dyti, dhe kjo është hera e parë që unë e përmend të kriteri i sundimit të ligjit për anëtarësimin e BE-së. Pra për Kthimin historik të një simboli historik për marrëdhëniet tona që është Kasa Jorga nga Saranda, pra që vërteton që mbreti Zog i Shqipërisë në shenjë mirënjohjeje ia ofroi një rumuni të shkëlqyer që hartoi historinë shqiptare që u përdor nga delegacioni shqiptar në konferencën e Londrës, konferencën për paqen në Londër ku u sigurua pavarësia e vendit. A keni ndonjë informacion për këtë kthim prone? Folësi tjetër është Bernard Fournier nga Franca. Bernard, keni fjalën. Zoti kryeministër. Edhe në qoftë se është e vërtetë që sa i përket uh, aspektit tregtar, Shqipëria nuk varet nga Rusia, si edhe kur vjen fjala për energji, ju thatë që lufta në Ukrainë duhet uh, të ketë kujdes që të mos transferohet në Ballkan, sepse siç e thatë është hallka më e dobët e zinxhirit. Duke pasur parasysh perspektivën europiane në Ballkan, a mund të na thoni se si e analizoni faktorët destabilizues sot në rajon? Faleminderit dhe pyetja e fundit vjen nga zoti Damian Cottier nga Zvicra. Keni fjalën. Faleminderit zoti president, faleminderit kryeministër, të gjithë ne duam që të kemi bashkëpunimin më të mirë midis vendeve këtu në Këshillin e Europës dhe po mendoj për komitetin e çështjeve ligjore dhe në fakt më vjen shumë keq që ju keni vënë në diskutim të gjithë punën që është bërë asokohe nga Dick Marty që ka qenë raportuesi i cili ka pasur reputacionin më të lartë dhe gjithashtu edhe reputacionin e kësaj salle. Mendoni që kjo është mënyra më e mirë për të vepruar për të punuar me këtë institucion mbi të gjitha. Ju uh, folët pra për ngritjen e dhomave të specializuara të Kosovës, të cilat janë organizëm i pavarur, ju thatë rrëzoni akuzat, po pse e bëtë këtë zoti kryeministër, sepse ju e dini që këto janë procedura të pavarura. Ne thjesht kemi përgatitur një raport, nuk kemi bërë hetime penale. Tashmë po zhvillohen procedura juridike të pavarura. Përse doni që asamble, një asamble si e jona të ndërhyjë në procedura ligjore, ndërkohë që ju e dini që jemi këtu në tempullin e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Nuk mund të jetë roli ynë për të shkuar përtej kësaj. Zoti kryeministër na kanë mbetur edhe 5 minuta, duke qenë se kemi një orar mjaft të ngjeshur për pjesën tjetër të ditës, kështu që dua t'i kombinoni përgjigjet në këto 5 minuta dhe më pas do të më duhet ta përmbyll këtë debat kaq interesant. Fjala është për ju zoti kryeministër. Do ta nis në këtë rast duke ju përgjigjur zotërisë. Do të doja t'ju thoja se me shumë mirësjellje. Presidenti më kërkoi të mos i referohesha zotit Dick Marty me emër në fjalën time. Unë nuk e përmenda, pas diskutimit që patëm në drekë, ku më kërkuat të mos i referohesha zotit Dick Marty. Në qoftë se ju, vazhdoni të më thoni se ajo çfarë thashë këtu, është Një kërkesë që ua paraqes ju nuk mund të më thoni që po ju kërkoj në një farë mënyre që të pengoni drejtësis, drejtësinë, apo të ndërhyj në një proces gjyqësor. Ose nuk e keni kuptuar atë çfarë po them, apo Qëllimisht nuk doni ta kuptoni atë çfarë thashë. Në deklaratën time isha shumë i qartë. Thashë se ka një problem serioz. Çështja serioze e trafikimit të organeve njerëzore. Dhe ky është një problem vërtet serioz. Por kjo nuk ka aspak të bëjë me procedurën gjyqësore të cilës ju i referoheni. Pse e them këtë gjë? Sepse në aktakuzë Nuk ka asnjë fjalë, aspak të trafikimit të organeve dhe në fakt dhomat të cilave iu referuat po, po trajtojnë çështje, një çështje krejt ndryshe, ndryshe, gjëra krejt të ndryshme. Pra kjo akuzë shumë shumë e rëndë, kjo akuzë e turpshme, akuza për trafikim të organeve njerëzore është një akuzë që i ka bërë të gjithë këtu bashkë në solidaritet, është se shumë e kuptueshme, sepse kur dëgjon diçka kaq të tmerrshme, kur dëgjon një krim kaq mizor, natyrisht që duhet të hetosh. Dhe kjo është ajo çfarë çoi në ngritjen e dhomave për të cilat fole. Por tashmë dhomat nuk po merren me çështjen e trafikimit të organeve njerëzore, sepse është diçka që nuk ekziston, nuk ka asgjë për të hetuar aty. Dhe kjo është arsyeja pse. Po ju kthehem ju që dhomat në Hagë po bëjnë diçka ndryshe, nuk po hetojnë trafikimin e organeve njerëzore. Unë nuk thashë asgjë për këto dhoma, nuk thashë që duhet të shpërbëhen. Nuk është ajo për të cilën erdha të flas këtu, nuk po flas për ndërhyrje në asnjë lloj procesi gjyqësor, edhe shqiptarët e kuptojnë këtë, që nuk mund të ndërhysh në procedurat gjyqësore. Tashmë dua të jem i qartë kristal për këto. Në qoftë se e shihni objektivisht këtë gjë, në qoftë se ju vetë do të ktheheshit të lexonit objektivisht raportin, atëherë do të kuptonit pse jam këtu. Unë kuptoj sigurisht që njerëzit ndiejnë solidaritet me anëtarët e Asamblesë parlamentare, e kuptoj ndjesinë, por më lini të jem i qartë. Kurrë nuk thashë, as nuk e kam menduar qoftë edhe për një sekond se ka ndonjë lloj konspiracioni. Ka qenë një gabim tragjik i bërë në mirëbesim, por në demokraci gabimet tragjike ndreqen. Na duhet të jemi të përulur mjaftueshëm për të pranuar që është bërë një gabim. Jo për t'u përgjigjur, për ta parë objektivisht, që është një gabim dhe për ta pranuar me modesti, me përulësi. Duke iu përgjigjur zotërinjve të tjerë, di që nuk kemi shumë kohë, por ajo çfarë dua të them është kjo. Kur flas për Ballkanin, në qoftë se Shikon stabilitetin e solidaritetin në mbarë Europën e shikoni që Ballkani është zona më e brishtë. Gjithashtu, ky është rasti edhe kur sheh qëndrimin që ka ndërmarrë agresorët ndaj Ukrainës sot, sepse brenda Ballkanit ka hapësira ku Vladimir Vladimiroviç ka një ndikim të caktuar. Republika Srpska Serbia në një shkallë të caktuar, gjithashtu edhe pjesë të tjera në vende të tjera. I vetmi përjashtim këtu janë është Shqipëria dhe Kosova. Pse? Sepse në Shqipëri dhe në Kosovë Rusia nuk ka ndikim, nuk ka asnjë ndikim. Kjo është situata. Ne e dimë që ka mosdakordësi të thella me Serbinë dhe natyrisht, edhe pse them që presidenti i Serbisë është miku im, do të vazhdoj ta them këtu ashtu siç e kam thënë në organizma të tjera të skenës ndërkombëtare. që fakti është që nuk duhet të ushtrojmë trysni të skajshme mbi Serbinë kur vjen fjala për sanksionet. Së pari, Serbia nuk u mbijeton dot sanksioneve dhe së dyti na duhet të tregohemi të kujdesshëm sepse nuk duam të përfundojmë në një situatë ku ta hedhim Serbinë në krahët e Vladimir Putinit, se ka njerëz në Serbi që e admirojnë atë dhe nuk duam që ta hedhim tutje Serbinë duke ekzagjeruar uh, me trysninë uh, e, sankci e sankcioneve. Së fundi, t'i përgjigjem pak uh, përfaqësuesit ukrainas, e lashë në fund, si ëmbëlsira për në fund. Miku im, jam shumë i lumtur që kam sjellë disa emocione këtu, keni nevojë për to. Jo ju si ukrainas, por ju si Këshill i Europës, dhe në të njëjtën kohë, Unë jam kryeministri i Shqipërisë. Kështu që jam 1 metër e 98 centimetra, por jam i qartë për madhësinë e vendit tim, kështu që nuk mendoj se Shqipëria mund të ketë kapacitetin e as pretendimin për t'i thënë botës atë çka bota duhet të bëjë. Dhe Një tjetër gjë mjaft e mirë të qenit kryeministri i një vendi të vogël është që ti nuk merr dot vendime të rëndësishme për botën, thjesht i ndjek. Ne jemi mjaft të angazhuar në rrugëtimin tonë drejt Bashkimit Europian, ndaj Aleancës Perëndimore, NATO-s, jemi vendi më pro-europian Në Europë, mbështetur në anketat e Bashkimit Europian, jemi më pro-amerikanë sesa teksanët, kështu që jemi në rregull me gjithçka që bëjnë këta të mëdhenj, kur bëhet fjalë për këtë panoramën e madhe, madhe fare. Kështu që nuk i takon Shqipërisë të thotë nëse Rusia duhet të përjashtohet apo të përfshihet. Por në qoftë se doni ta përjashtoni Rusinë, ne jemi të lumtur ta përjashtojmë. Në qoftë se doni ta mbani, ne e mbajmë. Nuk na takon ne. Nuk jemi ne që e sundojmë botën. Ne duam që Shqipëria të respektohet plotësisht, që shqiptarët të respektohen plotësisht dhe duam që rajoni ynë të begatohet duke punuar krah për krah me Serbinë dhe duke u siguruar që mosmarrëveshjet, mosdakordësitë tona të mos jenë arsye për të çelur konflikte të reja, por në të njëjtën kohë duke i lënë të gjithë të kuptojnë se cilësia e demokracisë nuk ka të bëjë me sa bie dakord me tjetrin, po se sa në mënyrë të hirshme nuk bie dakord. Nëse nuk bie dakord në mënyrë të hirshme, atëherë gjithçka shkon mirë dhe duhet ta dini të gjithë, besoj, se shumica prej jush janë të martuar. Faleminderit. Faleminderit, zoti kryeministër, e kemi zgjatur debatin me gjysmë ore. për shkak të faktit që fjala juaj kërkoi më tepër kohë sesa normalisht, por shpresoj që së paku kemi pasur mundësinë për t'iu përgjigjur disa pyetjeve dhe faleminderit shumë që ishit këtu me ne sot, ju uroj më të mirën. E tashmë më duhet që të vijoj me pikën tjetër të rendit të ditës të kësaj pasditeje.